他们是带着烦恼进入梦境的。他从呢度入去之后，就再都冇出来过。这应该是死者亲属好友留下的，一定是他们带了花过来。你以为你系孤零零嘅死咗，其实唔系㗎，我哋都系有相互依存，彼此照顾。喺呢个世界上。 某人会孤独的。今天有时间同我一起看海吗？冇啦，得闲饮茶，而家冇时间。